三金会所新建的一个公园啊，我右手边，我们可以看到两层楼高的密闭式的滑滑梯啊，哦，这个小朋友看到这个都很兴奋，很喜欢。